فعالیت بالا آوردن دست و تنفس دستهایتان رو روی دنده های پایینی قفسه سینه بگذارید. از راه بینی نفس بکشید. احساس کنید که دنده ها به بیرون حرکت می کنند. به آرامی از راه دهن بازدم خود را به بیرون دهید. احساس کنید که قفسه دنده ها به حال استراحت برمیگردد. این کار را دوباره انجام دهید. حالا ها را به هم قفل کنید. در حالی که دستهایتان را در حال قفل شده پایین میآورید نفس بکشید در حالی که دستها را پایین میآورید بازدمتان را بیرون بدهید این کار را سه تا چهار بار انجام دهید حالتان چطور است؟ اگر آمادگیش را دارید و میخواهید بیشتر فعالیت کنید، پس بگذارید ادامه دهیم.